很久远以后的一个世界嘛，它在一个太空站里面。那这个太空站即将要被黑洞给吸没，要被黑洞吸进去。所以这个太空站里面所有人，它不是太空站啊，它是一个太空殖民地啊，就是一个漂浮在太空中的殖民地，里面是一个城市嘛，啊，是就反正就是有一群很多人住的地方。那他们即将要被黑洞给吞没，那要被黑洞吞没，你这是没救的，在宇宙里面是没救的，你连发你连求救讯号都发不出来。 啊，连求讯号都会被黑洞给吸进去。不过因为因为要应应这种情况，所以当时有一个根据作者设定有一个克隆险，克隆险应该是“空”的意思吧？殖民地的险啊，克隆险。那克隆险是说，在太空站里面每一个人，他都会定期的去 update，就是去不是 update，就是去保留你的记忆啊。他会把记忆存在保险公司里面。好，所以当 呃，这个太空站里面的人经过一段时间没有联络之后，那保险公司就会把你的记忆提取出来，然后用生化科技重新塑造你这个人，然后给你原本的记忆。好，半年以后你就会复活，然后活在另外一个太空站里面，然后过半年前的这个生活。好，所以你现在虽然是虽然这个太空站行将要毁灭，这是一个世界末日，但你知道你半年以后你就会复活，而且你的记忆是现在的记忆，就是。 会是原本的那个那样子的一个记忆这样子。那在这样一个，所以现在在这个太空站里面的人，他就是在消耗一个时间，他只剩下最后一个时间，他不知道干嘛哦，因为他快要死了，你你不可能活，但你会复活哦，就是在这样一个无意义的时间下面所发生的谋杀案啊。那因为这个案件它设定在平安夜，那当然作者设定是说在那个时光点已经没有平安夜，没有那个圣诞节这样的概念，平安夜只是一个传说。 好，那在这样的时空背景下去，呃，设定的一个一个谋杀案这样，这是一个非常非常有趣的设定。我们必须讲，我想讲完，大家会觉得嗯，还蛮有趣的，这是一个很有趣的设定。然后里面可以看得出来做的想很多，哈，就是非常多的环节，非常多，不只是推理的东西啊，还有很多很一些关于哲学、一些宗教的东西会陆续的不断被掺到这个故事里面。那呃。 推理来讲的话，那这篇稍微不足的地方就是推理的部分，在我们在评审过程中，有人会觉得他推理稍显单薄了啊，他推理是比较单薄，而且是比较简单的哦，而且如果要以比较皮奇的方式推敲的话，是可能会有一些矛盾的地方，好，那但是因为这篇在整体比较起来，它的非常平衡感做得很好，像它的谜题做了好几个。 它不止一个谜题啊！我个人看起来就是不止一个谜题。它的谜题虽然简单，但是个人觉得很丰富哈。那所以这篇在我们呃评审的过程中有得到很高的评价。那下一篇呃推理游戏霞月先生的作品。